Ah, just, okay. Ah, me confundido un poquito con el, idioma. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal otra vez. Yo soy Félix, el coreano. Yo sé, en este momento me veo un poquito más sucio, menos organizado, porque no me afeité. Yo dejo el bigote, así me veo un poquito más como japoneses, ¿no? Bueno, yo tengo que decir, he tenido un fin de semana espectacular. He tenido mucha diversión durante este fin de semana. Fue muy muy internacional porque yo hice muchas cosas de varios países en comparación con los países americanos. Aunque Corea del Sur es un país pequeñito, pero Seúl es bastante internacional, así que se puede encontrar muchas cosas diferentes acá en Seúl. La comida de varios países, las actividades diferentes, muchas reuniones diferentes entre los estadounidenses, los latinos, de africanos, de, de todo. Así que este fin de semana yo quería hacer cosas más internacionales, compartir lo que yo hice con ustedes para mostrar acá en Corea se puede encontrar las cosas de su país como la comida, la cultura y las actividades, la gente, todo. Así que fue un fin de semana espectacular a mí. Una amiga mía desde China vino a Corea, en ese momento está estudiando. Ella me invitó por un concierto musical de China. Hace 27 años que el gobierno de Corea del Sur y el de China empezaron a trabajar juntos y para celebrar nuestra buena relación ellos prepararon un concierto musical. Así que fue un concierto de la música muy tradicional o muy clásica. Cuando estaba estudiando en China, escuchaba bastante la música china. Esa experiencia me hizo recordar cosas que yo tenía cuando estuve en China. Fue muy buena nostalgia. Yo pasé muy buen tiempo con mi amiga y ella también me explicaba muchas cosas sobre China y la historia. Fue muy chévere. Si ustedes quieren conocer no solo la cultura coreana, sino la cultura asiática en general, acá en Seúl se puede conocer más aparte de las cosas coreanas. Entonces cuando vengan a Corea aprovechen tener más experiencia no solo de Corea, sino de los países asiáticos. Estoy acá con un grupo de mis amigos. Estoy súper emocionado porque este concierto es bastante grande. Durante el concierto no se puede grabar un video, así que después de terminar esto, yo voy a seguir grabando este video luego. Y en este momento hay muchas personas, así que no se puede hablar muy alto, pero solo quería compartir con ustedes. Hay tantas personas acá. Ya empezamos. Acabo de terminar este concierto. Es un día muy especial entre China y Corea. Y mi amiga acá... Ah. ah. Ah. Ella se llama Chun Jagi en coreano. 中文的话，钱钱钱子琪啊，就是啊，que ah, ah, me confundo un poquito con el idioma, pero es, ella es mi amiga desde China y ella me invitó por esto <laughs> Pero en concierto estaba súper genial, me gustaba mucho. Eh, la música era muy, muy clásica, me gustaba mucho. Eh, es muy difícil conseguir esta oportunidad porque este, es que este lugar es muy genial, súper grande. Estoy súper contento. se acabó todo y vamos a comer algo. Tengo mucha hambre. Entonces vamos a comer la comida china siguiente. Vamos. En este momento está, estamos en un restaurante chino, pero no es un estilo coreano, es, estilo chino puro. Me encanta la comida china. Como, ustedes saben, la comida china es muy muy popular por todo el mundo. Me gusta mucho la cultura china, la comida china y todo. Y ahorita yo voy a probar unos, unos platos diferentes y luego les voy a mostrar. 好吃吗? Very good. <laughs> Está muy rico. Está un poquito picante, pero me gusta mucho. porque Tiene mucho sabor. Está muy bueno. Acabo de terminar la comida, estaba muy muy rica y ahorita mi amiga está mirando a mí porque es un poco raro. Pero la comida está súper del- deliciosa, me gusta mucho la comida china, vamos a ir a eh, cantar o algo. Eh, porque después de comer mucho hay que hacer ejercicio, entonces voy a seguir caminando y mirando este lugar. Bueno, Yo ya voy a salir con un grupo de mis amigos por este barrio que se llama Hongdae. Es un barrio muy conocido entre los jóvenes para salir, tomar y comer. Entonces estoy súper emocionado para ver a mis amigos porque hace mucho ellos me invitan por un restaurante mexicano. Voy a ver cómo es. Ya voy a dejar de hablar más y ya nos vamos por allá. Vamos. Hola a todos, no sé, me veo bien, pero en este momento estoy saliendo con un grupo de mis amigos. Este lugar es muy genial, es que un restaurante mexicano, pero he comido bastante la comida de acá, es muy buena. Es que si ustedes están viviendo en Corea del Sur y les gustaría comer la comida mexicana o la comida de Latinoamérica, tienes que venir acá para chequear. Es muy bueno, aunque estoy súper lleno en este momento, pero tengo muchas ganas de seguir comiendo. 많이 음식은 많이 드세요 그냥 아, 먼저 소금을 이렇게 어떻게 하는 거죠? 먼저 대본 Yo pasé un día espectacular este fin de semana. Este video fue un poquito personal. Cualquier cosa que yo hago acá en Corea me gustaría compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por volver a mi canal otra vez. Si les gusta este video, por favor suscríbanse a mi canal y dar un like. Estoy muy contento y emocionado por lo que yo voy a hacer la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Hasta el próximo video. ¡Adiós!